Там дорога, ну да? Да, трасса. Запорожка. Александровка. Предместье Маринки. До позиции вооруженных сил Украины от 600 до 1000 метров. Здесь постоянно ведутся позиционные бои с применением стрелкового оружия, АГС и минометов. Сейчас бойцы армии ДНР готовятся к операции по нейтрализации снайперской группы, обстреливающей позиции ДНРовцев. Снайперская пара готовится начать работу. Началось. Находясь здесь, надо внимательно следить за линией фронта. Из РПГ нас не достанут, миномет дает надежду на отход в блиндаж, но могут ударить ПТОРом или СПГ-9. Тогда надо будет успеть быстро отойти. Сейчас стоит задача выманить снайперов на ответный выстрел. Все наблюдают за позициями ВСУ, чтобы засечь стрелка. Все эти позиции украинских военных связаны окопами. Промежуточная цель достигнута. Блиндаж ВСУ начал гореть. Это должно заставить обозначиться снайпера. Он попытается ответить. Подожгли, короче, они им там. Да, подожгли. Вот сейчас, если тушить начну, можно садануть. Ну я, правда, конечно. там слышу, пик, полетело. А, чучело, блядь. Вот. Ну, себя спалил, меня спалил, значит себя спалил. Вот, видишь? Это Александровка предмерье, предместье мая. Это Александровка предмерье... Блядь. Предместье. Предместье. Это Александровка предместье Маринки. Здесь э, в метрах в шестистах э, находится ферма. Оттуда вчера э, военнослужащих подразделения «Патриот» обстреливали два снайпера украинской стороны. И вот сейчас бойцы пытаются своим огнем вы, выманить их и ну, отработать по ним. Вот. Все эти постройки находятся на ничейной территории, но туда постоянно заходят диверсионно-разведывательные группы и снайперы вооруженных сил Украины. Thank you. Вот левый крайний Льют, льют, вода, короче, плещется. Солдаты украинской армии начали тушить горящий блиндаж. В водой, водой плещет. Но снайперов армии ДНР не интересует простой солдат. Никто не хочет убивать украинского парня, призванного на эту братоубийственную войну. Цель сегодняшней операции – именно снайперы, обстреливающие позиции ДНР. Я же тебе говорю, у них там слабое место. Я его в прошлый раз это слабое место поджег. И вот. А я ну, спалил эту хуйню, я ему сейчас вот что и показывал, говорю, там слабое место, давай еще раз сюда въебем, говорю, вдвоем через стволов. <laughs> Я так загорелся. Тише! Во время съемки в кадр попали выстрелы снайпера ВСУ. Началась работа по его нейтрализации. Только что Андрей с помощью своей камеры засек э, вспышки Сбоку круг. Ну, снайпера, да. И вот ребята сейчас пытаются его ликвидировать. Тремя стволами бойцы обрабатывают саму позицию – и простреливают возможные пути отхода стрелка бронебойными патронами. вон, лень нахуй. Первого за сегодня охуел, А? После сегодняшней отработки снайперов позиции армии ДНР больше не обстреливались. Андрей Филатов, Михаил Андроник. Для фонда «Спаси Донбасс».